SkinWorld é um novo site de CSGO para você abrir caixas e participar de leilões. Garanta seus ganhos com um sistema que é comprovadamente justo. Métodos de pagamento seguros e muito mais. A melhor experiência, confiança, transparência e 100% justo para você. Sai tá da carroça ainda, eu acho. Tô bem. Carroça, carroça. Tá Não, tá aliado. Tá. Tá morto. Em cima bota. Uma. Boa, porra! Eu quebro coisinha aqui. Quebra. Liga morto. Nice. Boa. Ainda. Let's go. Tô. Larguei a B já. Também Deixo morto. Boa. Tá subindo. Passa ali. liga. Mais um morto. Mais um janela. Morto. Não sei. Esquece, esquece. Come on, chop, chop. Palácio. Aproveitar. Tá então. tá. Morto. Morto. Morto. Morto. Caverna? Morto. Boa. Pode confiar, mano. Eu peço. H1 então. C4. Matou o né? pesadelo aqui. Quarto. Dá uma atrasada. Só tem uma, só tem uma. Quebrei. Penou um. Dois, dois, dois, dois, dois. O palácio. Tendo caverna, dois. gente tá abrindo pra ti. Bora fazer aqui. Esquadra default morto. O tá lá. Perto, Apex. Banco, banco, banco, lato. Banco, banco. Banco, banco, banco. Esse banco aí tá com um de vida, Taco. Uh. Olha as palhaças. Passagem do L1. Né? Passando L, morto. B, B1. Let's go. Fez um L. só, pô. Troca comigo aqui, Lax. Não posso ficar, preciso pro Eu faço. Tá. Tô trocado morto. Tapete agora, Dudu. Só. outro. Nice. Tava ruim de meio também. Paute. Paute. Fogo, fogo. Eu quero caçar. Eu tô farmando só de McDash. Vou na van. Tô na van. Boa, nice, boa. Não, comigo não. Passa não, né? Tá. Segura aí. Meio batendo morto. Você Liga, você, é Dudu. Top meio. O tiro. Liga. Liga morto. Tá pronto. Bora. Mais um Liga. Liga morto. Quatro vocês. Liga aí, acabou. Morreu, morreu. É. Depois passou no rebush de novo. Fogo. Ele morto. Fogo ainda, fogo. Fogo em sanduíche.